1998年の独立宣言から121年目になる12日フィリピンの主権を踏みにじっているとして中国に対する抗議行動が展開されました今年の独立記念日は例年とは違っていました首都圏マカティ市では抗議集会が開かれ参加者は中国国旗を燃やして121回目の独立記念日を祝いました中国領事館の外に集まった人々は中国がフィリピンへの影響 領力を行使しフィリピンの領土を盗もうとしているとして抗議行動を展開しましたカシーニョ元下院議員ですフィリピンは独立国家ですしかし中国は我が国の独立を脅かしているのです我が国の主権を踏みにじっているのですこのようなことはとても受け入れられませんそれなのに我が国の政府が苦労して勝ち取った独立や主権を主張しないことには落胆していますしまさに悲劇ですドテルト政権 ンは中国との間で南シナ海における領有権問題を抱えているにもかかわらず中国との関係を強化しようとしていますドゥテルテ大統領は1898年6月12日の独立宣言をフィリピン歴史における最も重要な出来事として捉えています声明文の中で大統領は人々が安全で安定しかつ繁栄した社会で自由に生きることができるような国が本当の意味での独立国家であるとしています一方ロブレド副 大統領はマニラ市のルネット公園で行われた独立記念日の式典に出席しました式典で副大統領は独立のために戦った人たちのことを忘れないように彼らから受けたインスピレーションをもってして国づくりに協力しようと述べました